Mi local de ensayo estaba entre banquitos. Mi estudio, un boli, un cacho de papel y unos casquitos. Para poder comer me puse a vender cachitos. Y desde entonces ya no soy el mismo chico. Estigmas, enigmas que habrá más allá del paisaje que me pintan Creo un falso carisma, empecé a explorar con drogas En la mesa hay 30 personas y me siento a solas No me encierro en una jaula, no me quiera mudo Me he rodeado de tanta gente, quizás porque era inseguro Me muevo entre el oscuro, evito el roce y el cariño Aunque me vean los piños más que a Ronaldinho No estoy pa' los huevos de esos niños me ciño a mi ser, en tu maqueta me giño Cojo un cigarrillo y lo aliño Tu grupo es un pestiño y tú eres un bocaza, se sabe de hace años Los mío es esto Gasto intelecto en mis textos Las putitas y las panojas se las dejo al resto Soy honesto aunque te suene terco No me ofrezco para el resto Suficiente con mis cuatro cerdos Entre lienzo colocado Desenfoco y solo veo los trazos Veo lo simple de los abstracto. Enamorado de esos vasos rellenos de alcohol Dejo mi firma Pa' un futuro recordarlo todo Tengo una selectiva que no recuerda el dolor Tropezar con la misma piedra no me quita el valor Quiero hacerlo por amor, que salga solo, no forzarlo Hacer bello lo amargo, dime quién puede lograrlo Con mi peña estando solo, nunca voy de sobrado La modestia y la cara de bueno se ha acabado Dejo los líos y me meto en mi pompa Toca hacerla fuerte pa' que nadie la rompa porque la carga es demasiado pesada Debo deshacerme las cadenas que me tienen preso Inmerso en un mundo de maldad que no solo está en mi seso Mira alrededor y date cuenta de eso Sin poder volar porque la carga es demasiado pesada Debo deshacerme las cadenas que me tienen preso Inmerso en un mundo de maldad que no solo está en mi seso Mira alrededor y